отпусти, милая Боль обиды раз навсегда Без тебя жизнь моя Черно-белая суета Все моя та вина Оставлял встречать рассветы До утра ты одна А теперь меня в них нету Без тебя не смог я без тебя А любя Разве могут расходиться люди без тебя? Умираю я от этой муки А любя Души ранятся а еще больнее без тебя Я не смог простить и не сумею Не грусти, милая, заберу печаль у тебя Серый дождь до утра, ты поговори с ней, а я Снова рейс пропущу, не смогу идти смогу Я приду, обниму Только ты прости мне вину Без тебя Не смог я без тебя А любя Разве могут расходиться люди сердце еще больнее без тебя Я не смог простить и не сумею Разве могут расходиться люди без тебя? Умираю я от этой муки, а любя Души ранятся а еще больнее без тебя Я не смог простить и не сумею